Internets ir devis reāli iespēju Jā. izlausties citiem apspiestajiem ego, ego, kuri ir ieslodzīti starp sabiedrības likumu un kultūrālas uzvedības pakin sienām. Sienā. Ar iespēju lēnām pārņemt un pat pavisam iznīcināt esošo ego, kurš tūp vienkārši tronī un kļuvis tik slims, kādēļ sava svara nevar piecelties no trona. Uh -uh. Lai pat aizmuktu un glābtu savu fucking ārā. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, next double man, hush. Nezin arms, best for you, man, hush. man jāsaka, tad es teiktu uzticami cilvēku Uz vienas rokas saskaitām un pirksti paliek pāri yeah. Kūpiņ zaļo skuļu, yeah. tas ir zaļas skuļas fitness yeah. Dubultē manās acīs ar startu nokrast kā fucking dēmons. Stāvu šoseis malas, galvā neironu tīklā. Skatos, kā domas skrien, bērns no ārpus jo iekšēji visi ātri skrien. Tāpēc ļaujos tam ķerot to, ko paspēj noķert. Mistiskā aita vara vīkne dabū hašaita. Mistiskā aita vara vīkne dabū hašaita. Mistiskā aita vara vīkne dabū hašaita. Mistiskā aita vara vīkne dabū hašaita.